ane kide wacho nchikusara wichiresi moto kakutabaza abangu motoka zebibba bikubesimu erimu akaladi basitula erimu kesapula eyo bagitwanaye okumanya abantu ano bazibu nnyo emotoka eh. erimu akabugo bagityati gukiriza mukatonda Then be nze namala obubbi wano tamale kansome mwezi eh. kumi na mwenda bitabo kya tamale bakiyita understanding mafia politics eh. ah, yakiwandikako christmas wa nkumi bbiri mu emyaka munana be mbasesoma mbeera wako dr besigi and his cronies have extended their mafia politics to the judiciary for example the way the courts of law treat them or treat him and his groups speaks a lot he gets bail on treasonable offenses his hooligans are released on questionable court rulings on land cases, magistrates give out eviction orders to undermine the law. Suspected criminals easily find the way out. However, the ordinary Ugandan is made to believe that these are the fruits of, the, of an independent judiciary. The anti-corruption court was recently constituted, but it's but it is just the name that separates it from the other magistrates. Otherwise, as usual, suspects are simply released on technicalities. However, a critical look to the judiciary clearly manifests symptoms of mafia politics. How? Number one, when the government launched the Operation Wembley, the lawyers complained that it was ex exercising extrajudicial methods. However, the population applauded the project uh, because the majority of the robbers had been released from the courts. On the surface, the judges blamed the poor investigations by the police, inevitably confirming that those released are real criminals. Number two, on the rampant land evictions, most often than not, lawyers for the poor peasants, lawyers for the poor peasants are compromised by the rich. The bona fide, the bona fide tenants who are protected by the law are declared squatters by the magistrates to render them helpless. Usually, land-related cases are deliberately delayed or fixed, uh, fixed on contradicting debts uh, to frustrate the poor peasants. The weak are given wrong debts. Judgments are given deliberately in the absence of the poor because they are confused to make them unable to attend court sessions. When the president appointed Aida Nantel as Minister of State for Lands, her nomination was blocked because uh, the key players in land grabbing and evictions have agents in parliament. When she sprang into action, the landlords panicked. They accused her of flouting court rulings. They also launched a 60-member lawyer team to counter her. This is typical mafia politics in action. One way, one, why try to make the public believe uh, that the courts are capable of solving land disputes? Two, so the land grabbers get favorable judgments against the peasants because they are not represented. If the peasants could afford lawyers, meaning they are not represented in courts, how come that the judgments come from the courts? How will the 60 lawyer, the 60 lawyer team solve the corruption problem? Will they give the will they give the judges and magistrates money to win these cases because lawyers are not judges? Judges and magistrates make these judgments not because uh, they lack information not because they lack information, not they do it deliberately uh, to maintain land evictions as a money-minting machine. A judge will simply tell you that you have the right to appeal, yes. But what about the damage you suffered? Immediately, land grabber gets favorable judgments. He demolishes the buildings, cuts down the plantations, and denies the tenants access to the land. What do they get from the appeal if it isn't in their favor? why not direct uh, to maintain the status quo in case uh, of land cases until the legal avenues are all exhausted? Why do you expect fairness from a higher from higher levels of the judiciary and not the lower ones, which are closer to the people? This can only work out in medical fields where you get uh, the first aid uh, from the clinics and expect specialized treatment from the medical doctors. It cannot work where it is used as an excuse for corrupt officials, uh, for corrupt court officials to get money. The mafia politics assumes that you can get justice at higher courts, but deliberately knowing but that by the time uh, you will be exhausted and given up when they make such statements of getting remedies from higher courts, it sounds as if it is that very simple. That is uh, that if you do not find sugar in one shop, you get it to uh, the next shop. This is not the case with the courts of law. The damages are always irreparable. Take the example of Nambole Estates. Early in the Nebo year... Hmm. Nebo wawo. Mm. Nebo kareka. Andi bunu manye. E, eh, e, eh, kakati kanonja kano, kano kawereza kukukundi. Kumesa justice gundi. Chief justice. E, eh, Mbatikrevi. Nti, mm. we hmm. cannot accept stupid judgments in, in, in, to wait. Eriyo judgment. Mm. kubanga kooti eya wansi eh. bwekugamba nti genda eh. ojulire waggulu eh. tebanga kirinika ekugamba nti awaayetukusizeko spiritnayegendaeddenigebanakujjanjabirakwafetetusobola kikkiriza the judges should put at the low level efficient people kakati eproblemu gyebakola mu judiciary emagistrate cannot become judge kuba singa bano balina hope nti bwenkola obulungi nja kubeera promoted Ah, ah, ati judges are picked from federal chambers. Mm -hmm. Hey. Netweza tugamba, tukirize judgment inti. Ah, ah, wekiriza, umana wu, mudu gafu, na hitu wala umuchotala, gwe wala namago ye. Na hitu agendo yokele umkuru wetu wali unga akumiyo, unga, unga uliye yongira yo. Make sure that judges don't make a stupid judgment so that to be acceptable. Mm. Netweza kungamba, ndi wekiriza chivanjo chivemu. Mm. basendebwa ebintu byo naye yurwapiiru bwonsiba emyaka munana nonsiba mukomera nga sibituufu wenamulirizi katonda aziriza amaanyi ngaali nenzala abaana benalizadde mm-hmm. yes we should be realistic tukolewo netteeka erigaa nti bwe tuba tumanyi nti oyo jaji yasala jambwa nasala emisango etaano the landjaji erad nga mu high court bakwasinga emisango gyena agende Eh, eh, eh. uh, omulamuzi bwetumugoberera nga ye emisango gye gyonna gyasala wansi haikoti egikwashinga avemu abakazi bafa bazaala kakati ye hmm. ah, ah, tujja kumalako nayoanti nkugambye nti kadaga kati yabakubye era kadaga yabafunidde nti bakiziganye kokasi etayogerwako singa museveni ataki tikadaga hmm. vision yali ikubye nemonisa nani e- e- museveni ataki sikadaga ini kokasi ababaka ba palamenti hmm. kuluno kati batula nekukakiiko mm. akalwanyisa aka coronavirus mu constituency mm. kada kaki yabuuza nti why are eliminating us mm. you think for us the elected leaders mwe mutusinga e kati, kati nabo baddeyo mukyagi kati baddeyo mukyagi mm. anti zizi ali abiri zokka kati mm. baddeyo mukyagi bafuna ataano ataano ezokubayamba okulwanyisa uh, coronavirus ku gundi ku constituency ezino bazirya hey, bazirya ngaemmere hey, bintu bya gavana okoye banyaga murumbe lwa kitabu akiryo bamwe binika neto gendera <laughs> ye mwe mwe omugabite yeshera mm. ya olo abaganda balu yakadaga wali mm. omugabite yeshera mm. bwe yeshera nga wantondo eh, yabagabire omusajja womulufula yabagabire atemetemenyam nabana lwaki abagabazi tubajja kampala abokuchala enyama esoka gendako wapo odayeka odayo tyango obunyo obusa mm. nabasajja bana abayizi bamuloza abatashom abayizi buli omuba muwa eyawe mudde kunseko eyalesembwa wolutula obokuchizigo eh, eh omuzizi bonna bafuna hey, hmm, eh, kakati abayumeme yum, yokyekola waliwo bandi masona awemula omuti oyo awemula omuti naye aba specialist bamukyusa ne bamugya emasaka ne bamutwala ejjinja awemule omuti akalombolombo komuti mm. teri akola kintu natafuna noyo awemule omuti oba babawandiika batya <laughs> oba oyo awemule omuti bamulikulutinga bati kakati fainaly mm. besije musajja mugezi diyohiya besije mu bintu byemmere naye manye amagezi gakola abaganda bakugamba tyakasirikiro kalwanya minya when the lizard is realized that the owner of the house is away against kulima this is when the lizard is sort out their problems omuganda bwe yakugamba besi yategeera nti bwe mbakanga njogedde ekigambo kimu ti ŋenda gaba emmere musobe nagamba nti ankwata ti eh, tagigabye nti agigabye kati besiye nagamba bwe njogera nti emmere eremye ejja kutuuka mu bantu bwekwata bajjo kwata ono wekikofiira batawanya gavumenti basoka nebatekayo emmere nebagitwalayo kati bebakuga nti emmere teriyo you don't have the moral solicit to ask them ababuuza mwasonze sente thats why ewange tewali bajeti ya mukolo nti ewange waliyo embaka y'abaana beyange baki hmm. nti nkole bajeti oginvumireko twasonda sente zaffe tebatuka budde aa abagagga kumi bakikola mikwano gyange ne baganda bange hmm. nzisigabangako bajeti bwa muntu hmm. kyenti ekyo Hmm. nti omuntu yalesa enkumi zettano naye abuuza temutugabudde ate kakati abo abagaga ate tebajja nziyampa kulesa soda kikumi ate tiyalabikayo naye singa luwe yazireeta singa ettabwe budde twasonze sente zaffe kakati babajjo basonda sente zaabwe mu mmere ekitegeeza babajjo balina rit ye besige yekweka yefu besige besige gains nga bwenkuge nti akazu politics The Tutsis were not in Rwanda for 50 years. They waited until the, the Tutsis split. Bashir yatunulia bwati, yatunulia basa Sudan. Do you think now the people in Darfur want to get independence? Ebitundu ya Sudan yibirana bia, bichi agitating for independence. Nga bano be mwaka wa betemi. Ah ah. Mm. Kati ye besi jasiri si bwati. Besi yitenye ga kumere. enaye naawe gweoli mukwano nnyo gwa mukyala kadala mugamba omwana ono amusonyiwa omwana ono tamugoba mu palamenti tamutwala mu kakiiko amusonyiwa eh, mugambeko bweomulaba bagamba omulaba bwobeera mu palamenti mugambe <laughs> ono omwana bobi waine amusonyiwe omanye era mutani wange yazenaga eh. kakati dadataa bebi bamugobe mu palamenti kakati nze mba nkoledde bwerere kuba nakagenda baby bwagamba mutani wange bweyagambye eh, akola mupalamenti bwaleo ogendayo wamala kumbuuza hmm. abaana nibo bakikunfuukira ekizibu hmm. kakati nwaninekakati nsiibana byange kakati gwewagenda wa baby wo baby waini wo hmm. netukiriziganya nemuga nti nze bagenda abo abaserikale bolaba bajja kubatiya gasi bajja kuba emundu kuba balaga kitaawo atambulira mu yosi kakati bwetuleeta nyerere bwe bamukola nyerere yatwala omwana mu opposition omwana we yamwewagulako nagenda mu opposition namugaa nti nyerere obugezigezi lwe tulumanyi kati gwakuyisa mu opposition era otufuge nga kitaawo avuddeko hmm. tebamuwakalulu hmm. bamugobayo yatbusanti ah, ah, oh. munange eh, ye yali tamanyi bya polosija yali tabimanyi mwana muto tamanyi nti bwoba ogendetamanyi eh, nti bwoba ogendeebwe kiri kyannakifuna naawebobi wayini abadde tamanyi nti ogendebwera onotifyinga sipiika tamunenya bobi wayini ne sebagala yenyini naye yagamba nti bwofuuka meya wa kampala ofuna diplomatic immunity bamuyolera muamiran <laughs> nekicupuli ate abasajja eh, bamuleka nakiteekayo eh, nakiteekayo <laughs> mbuuza mukakanizi akasajja kano kagenda mu bbanka ne kajjayo sente ne kazibbayo museveni akagamba kazizeeyo kakati mukakanizi yagenda okakkiriza kajjayo sente kali kaguziza uganda kali kagiguziza ayeno kagambye you are saying we should give this man 8 billion he's now I'm, I'm, hearing, i'm hearing him on friday let us wait on, on nbs let us wait on giving Friday. Giving woman 8 billion. Me. Eh. Ngakuli wa nukwe eh. kumachia. Uh, uh, ah, mm. Let us wait. Up. Let us wait and see whether he has changed. You are giving him 10, 8 billion and he will demand 10 billion. That, why don't we have an agreement with him? Is he breaking? Is he stopping attacking us? Uh -uh. Mbuba nkoze se indagano. Bilioni eh, munani. Indagano eh, bilioni munani. Ate kati ndi kukumi. Eh, jo kulosi. Jo kulosi. bangoba nebanwanyisa eno gyobulozi mukamawe mubuulire kuba bakkiriganyiza okuleeta omunaana akunika yingiramu wejangu tugikole kale nkwasa omutwe muhangazika etampeko yevu nkakukubire wano nga kwogera genda ogikole nenyo kumukabuli nze bakwate ekitereko ekya bilioni munana kati ndikukumi bakikasukire mukikomera ate kati bawulire Hmm. bagenda you listen to him on on on friday on friday hmm. oba ebya protein entebe yabitegedde kati wabitegedde kabente naako naako nka kukubira nga kagamba naye mulimu omusajja omugezi kyamaani waabwe yabagambye balina chairman eh, <laughs> as elected me wa chairman hmm. i'm sure we shall stay out of these market waters the president, when you look at his body language, loves Mirundi. And Mirundi is the one who is creating trouble for us. The president has a lot of time now, this coronavirus. He reads, he listens to him, watches his programs, and is the special assistant assigned to do this. We asked, we asked Kaka to look for this uh, technology and find out how mirundi communicates with the president chairman abagamba the problem we made was to interfere with this electrification Mosei says this is a crucial department because he has backed, has put all his efforts in electrification in the next elections. Gentlemen, we made a mistake. what we have to do is to ensure that our people are not arrested. Because once they are arrested, arrested before the Constitutional Court, the Constitutional Court is special. They will make these people to reveal our companies. We have talked to the site director, I've talked to Nakalema. They were supposed to be arrested on Tuesday. They are not going to be arrested. Then, what, what can we do to Miru? No, no. Is he breaking? Is he stopping attacking us? I watched him on NBS. He was on us. Wait on Friday. It'll be on us. Mm. omusajja yabagambye mu lukuŋŋaana lw'entebe yabagambye mirundi ng'akyayina enkolagana ne musevenimusevenmusevenlaps mirundi kakati n'agamba kyetuba tukola tuzanye rudooko mpichi ku mpichi aa ah, ah. mm. bwonyenya mu gwono omanya nti ono okubekene mirundi tumuwe biliyoni zekkumi oba ayongera tukuba oba tayongera tukuba ekyo tukirekere allah kubanga without sorting out mirundi tetulina mirembe okujjako nga kakka atuyambye eh. nabureki nga yintu era ndowooza ebyuma ebyo bye bakutte babireeta kukwata byange kuba bo kye batamanyi hmm. tiesimu yange eri special esimu yange bwegikuba nolowooza nti evuddeko nti nze evuddeko esigala eddakiika ttaano ngaekuwulira esimu yange eh, esimu yange buli bagezaako gikuba hmm. nga njogera yekutulako yokka bwe tekinologi bamuyina bamuleeta bamujalasha bamuleeta naye kati akaddiye bababba hmm. oyo mumanyi tekinologi hmm. ti esimu yange yekutula yokka buli bagezaako giwuliriza nti ayogera ne pulezidenti eyange yekutulakokankubuzekambayambe eh. eh. eh. bwe bakuwa ebiliyoni zomunana anti jobolos naye balina omunene gwe bagae nti wa hmm. money is money we can take there that money bwazibba mirundi wecontinu attacking gas and you see this big money you must create with the revenue authority create with the bank of you money hey. Eh, balina kubagala okutuma gwati antirayinza okubabba why don't we put 30 on his account aa ah, ah. nomukole ekintu kimu mukwate ekibookisi mukinyugunyi mukikomera kyange wazana teri kutunula mabega besesi mumuduke mumuduke temuddamu ebyo livenu teyinza kutakisinga maafi yalirimu eno simanya nti fulawud mutabani yabwerere eh. biliyoni zange kumi ate bazitemeko aba livenu mpa omusolo nasuubudde emmotoka mukwate amazike getaanetan teziba nyingi n'abaserikale bange mbagambe mm. nti bwemulaba emotoka evuuma vu mm. nemulaba abajjamu kubanga nja kubaleka eh, ngamba kwezi samuwere mm. kasita mulaba ayina ekitereke nze basuulawo saga nti basuulawo basuulawo sente nga zirikola enabu abasajja ne balekako essimu eh. nti gwe bwavu bwe bukwogezagerioleakuweza bokisi biri nenzikebera bwe nti nga zirikola enabubi nendeete embwa yange nene nengisibako amatafaali ana nensuulako enyama nekifukula nekifukula kijikube nemanye temuli bombo nekwata ekiti eh, eh, eh, anti kati nayongeddemu ngenda mu kkumi kano kakyaganya we must sign an agreement with you munani jangu tujisaini ngekwasa omutwe babazi kuwa hey. job loss osigalo cha abalula e anti chino oh, chino chirala mm. chino chirala naye gwe okimanyi nti nga mukama wabu abasisi nga nyina abaganda ngenda basiba kuba amasanyalazi era batudde to defeat him era, era nange bagamba mm. tumuwe sente naye atuleka ah, ah. kakati ate ezo ziba ndala ziba biliyoni nga biliyoni kubanga sente zemubye ku masanyalaze kwokka mubye milliyoni za dolanaanze ah, ndi kujobulosi yokka oba sente zibalemye baleete endiga eyendali nga yina n'amagulu ka biteke kati endiga eyendali gwolegera byekotambale eh, anti bo bebaagala <laughs> omulengera kimbugwa akutumidde eh. Eh, prince kimbugwa akutumidde asente ah, bajazire eh, prince kimbugwa akutumidde agambye nti weebale meeting esigaddewo yalwaleero meeting balina meeting olwalisawa ttaano hmm. by tuesday sente si zaakawunt temuzeka nekuakawunt yange bagiina sat percent on the account seven to ziwomu nedda munyugunye mujemu muli bamaanyi kadenge kadenge kadenge mukafyu kadenge basulogo bokusiba wu bagwube onaabaayo eh, bali si bwe baakola bali balekako essimu <laughs> nebakanyuka ebibokisi bingi bagamba gwe bwavu bwebukulogeza lyakwezo nebateekako amasimu gaabo ate nyinza okwongeza nzigenda mu kumi netaanonti bazireete banguye banguye banteekamu apatayiti ate bajja ate tebajja oba basindikakanakagamba mbu emasi break You see, what are, we, what, what are we paying? What are we, you are paying for job loss. What are we paying? He will continue. Let us monitor him on, on Friday. But can eh, you hey. Mgoma kaya kisendo jaziria hey. na yate usigarengo. Job loss. Na yate bata wana. Nzisija genda mulive inu sinatunda yomu motoka. temusala ku sente zasinagenda mu antifrawit sinagenda tewali kitwazayo sente zange teri kitwaza sente mu akawunti munyugunye ekikomera naye ate bwe bajja ne bazima era manya mwe muzibye ngaolutalo luluddamu <laughs> bazireeta nebatazibba ojabaddiranaye nga bazireese bagenze nempulira ate abakoona bo bategeera batya nti mwe muleese sente ekitegeeza mukwate ekibookisi mukinyugunye mukikomera kyange temutuna mabegakuba essasi mukuba essimu nti muzeeyo obirabye baasi ejobulozi temulideyo kutawanya bantu omu